Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica de Porto Alegre e eu não sei se a gente é louco ou burro, mas tá chovendo pra caralho e a gente veio pra rua pra comer o cachorro quente do R. Vamos ver qual é que é disso aí. Mais de 50 anos, ou pelo menos 50 anos, tem essa carrocinha aqui que é o cachorro quente original, que fica ao lado do Colégio Rosário. O esquema que funciona é o seguinte, tem uma tabelinha ali com os cachorro quentes que eles servem, tu vai no caixa, escolhe o teu cachorro quente, paga e passa ali com a rapaziada para pegar essa iguaria cinquentenária de Porto Alegre. Eu acho que eu vou no tradicional aqui, que é o pão grande. Não, mentira, eu não vou no tradicional porque eu quero três salsichas hoje. Depois de ir ali no caixa, escolher e tal, tu ganha um bilhetinho, fica aqui esperando pessoal chamar o próximo, tu então apresenta o bilhetinho e leva teu cachorro. Pois é, meu, esse molho aí, que o especial da casa é o molho, né? É o molho, especial da casa é o molho. E de quem é que é essa receita aí? Essa aí só o patrão sabe. Só o patrão sabe, mas é verdade que era a receita do molho da mãe dele? Isso. Quem souber morre. Pegar o pãozinho bem quentinho, aí vem a salsicha. Um pouquinho de molho em cima da salsicha ervilha, molho, tempero verde, ketchup, mostarda e o queijinho. E aí? Bolinho. Cantinho esta metade do caminho eu fosse desistir. Mas eu sei, nunca estive sozinho. Eu vou. Cara, o molho. O molho é muito bom. E é engraçado, normalmente a gente tá acostumado meio com cachorro quente com maionese, mas aqui não tá fazendo falta nenhuma, cara. Ah, o cara tava falando ali que o pão são eles mesmos que fazem, tá ligado? O molho também. Só linguiça, né, meu? Os caras não tem tempo pra ficar enchendo linguiça, né, meu? Já peguei um de linguiça pra ver qual é que é. Cara, não faz falta nenhuma a maionese. E outro também, não é porque tá chovendo pra caralho que não deixou a gente cheio de gente aqui, todo mundo tentando ficar debaixo do toldinho. Então é a prova de que o bagulho vale muito a pena, né? Primeira mordida eu cheguei com linguiça, a linguiça é menor, mas aí ele completa ela, vai botando um pedacinho até fechar ali, até ela certinho. Não dá pra tentar não se sujar. O cara vai sujar, fazer nem o Gabriel foi derrubar metade no chão ali ainda. já comi um ali de três salsichas, né? Que na real é o tradicional com uma salsicha a mais. Mas aí eu resolvi pedir um mini só pra comparar. Bah, não, se eu comer um outro de três salsicha, eu vou ficar passando mal e tal. Tu vai lá e pede um mini, que daí tu mata, sacia à tua vontade, sem precisar chamar mulher depois, cara. Cachorro do R, desde 62, aqui do lado do Rosário. Fica aberto das 11 à meia-noite de segunda a segunda. Não tem tela entrega. E o legal é que os caras têm aqui uma maquininha, aceita cartão, tá? Como é essa crise aí, tu pode passar no crédito. Toda semana tem vídeo novo, toda segunda-feira, 10h30, pontualmente no YouTube e no Facebook. Curte a página lá no Facebook e compartilha o vídeo com teus amigos quando tu achar que o rango tá legal, né? Porque todo mundo tem que saber, né, gente? Quando tem um rango legal e barato, compartilha e até semana que vem sei, nunca estive sozinho. Eu vou prosseguir. Já chorei, já sofri, fui rejeitado. O mundo tentou me engolir.